Bu alan bir önceki derste ifade ettiğimiz gibi ehli imanın dualarının ulaşıp da levh-i mahfuzda olmayanı olduran Cenab-ı Hakk'ın emrine takdir edilmiş, emrine imkan tanımış olan bir alandır. Bu alan İsra suresinde 79. ayeti kerimede beyan edildiği üzere makamı Mahmud'un yaratılışına izah eder. Allahu Zülcelal asa en yeb'aseke rabbuka makamen mahmuda. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda göndere buyurmakta ve ona makamı mahmudu müjdelemektedir. O müjde ki ve minel leyli fetehacced bihi nafileten ve geceleyin kalk sana mahsus nafile olarak teheccüdü kıl buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teheccüde yapmış olduğu dualarda ümmetinden gelecek olanları da dahil ederek onların günahlarına af ve mağfiret dilemesi en bilinendir. Ve hakikat 78. ayet-i kerimede Allahu Zülcelal inne Kur'anel fecri kâne meşhura buyuruyor. Çünkü sabah Kur'an'ın okunuşuna şahittir.'' Gecenin ve gündüzün yaratılışından evvel makamı Mahmud'un varlığı alemlere rahmet Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın insan yaratılıncaya kadar bütün alemler tarafından bilinen ana makamıdır. Oraya ulaşacak olanı herkes merak etmekte, kim oraya nasipdar olacak diye beklemektedir. Makam-ı Mahmud önce Ya Vasiya ismi şerifinin nuruyla halk edilmiştir. Yani Allah-u Zülcelal Yavasi ismi şerifiyle tecelli ederek arştaki bu göze nida eylemiş ve bu tecellisiyle orada bu makam yaratılmıştır. Bu yaratılış hemen arkasından Ya Şafia ismi şerifiyle bir tecelli olunmuş. Böylelikle Allahu Zülcelal bildiğiniz üzere makamı Mahmud'un işaretlerinden biri olarak مَا ve شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ müminin, Müminler için onda şifa ve rahmet vardır buyuruyor. Rahmet-i ilahiyenin genişliği yavasi ismi şerifi ve şifanın hakikati insan ömründe tecelli ilahiyle ölçülmüştür. Bu ölçü ve intizam her ezanda tekrardan ve tekrardan okunmaktadır. Biliyorsunuz ki ne zaman ezanı Muhammedi okunsa her ezanın başı ve sonunun yaratılış ve kıyamete yer vermesi karşılığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tarif edilmiş duayı okuyoruz. İmam-ı Taberi Hazretleri makamı Mahmud için bir şefaat makamı olduğunu beyan ediyor. İmam Maturidi ise bütün günahkarlara ve bütün ümmetler için şefaati ilahidir buyuruyor. Ezan-ı Muhammedi ardından yapılan dua ise en başta bütün yaratılışın başında Cebrail aleyhisselama aittir. Her bin yılda bir arşın bir noktasına gelir, İsrafil aleyhisselamın meleklerinden biri kör olanı nida eder ve nida edince yere inip arza inerdi. Bu noktada arşın bir yerine gelen Cebrail aleyhisselam her bin yılda bir değişen ve gittikçe beyazlayan, yeşilden beyaza çalan o yerde dua ederdi. O duasını yıllar sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında Ezan-ı Muhammedi'nin rüyalarda görülme anında bir kez daha anlatıyor olacağız. Ancak Cebrail aleyhisselamın o duası bütün melaikenin makamı Mahmud'a Allah Resulü'nün eriştirilmesi için duasıyla başlamış olan mümkün attı. Biliyorsunuz o duayı tekrar edersek eğer makamı Mahmud'un varlığını biraz daha iyi anlayacağız. Ey mükemmel davetin ve sürekli duanın Rabbi olan Allah'ım diye başlıyordu dua. Yani süreklilik o dua ile beraber arş-ı alayı inletecek nidalar diye İslam tefekküründe beyan edilen o usul bu duanın içinden gelmekteydi. Böylelikle ehli İslam'ın yapacağı her dua Allah Resulü'nün anılmasıyla beraber şehadeti ilahi ve şehadeti Muhammedi ile o makam-ı Mahmud'da ihtiyaç olunan şefaat talebinin ve rahmet talebinin beyanatıydı. Dua şöyle devam ediyor. Muhammed'e aleyhissalatü vesselam kendisini sana yaklaştıran bir vesile ve herkesin mertebesini aşan bir üstünlük lütfet. Öyleyse bu mertebeden kastedilen şey asla ve katiyetle bu aleme sığmıyor. Öyleyse bu alemin dışında. Öyleyse bu makamı Mahmud dediğimiz şey arşın denizinin üzerinde, arşın gölgesinde ve arş ile Cenab-ı Hakk'ın arasındaki o ince göz mesafesinde. Allah-u Zülcelal'e edilen bu duanın sonu ise şöyle bitiyor ona vaat ettiğin makamı Mahmud'u ulaştır. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam için bu duayı bizim yapabilir olmamız Allahu Zülcelal'in bizlere bir rahmet ilahisidir. Ve bütün duaların Allahu Zülcelal'in katında muteber oluşunun bir delilidir. Elbette ki bu makamı Mahmud meselesi sadece bizim dinimizde değil, diğer bizden önce gelmiş bütün dinlerde de vardır.'' Hatta bunlardan izlerinden birini de Hristiyanlıkta görmeyiz. Görmekteyiz. Hristiyanlar biliyorsunuz ki Hz. İsa'nın son peygamber olduğunu düşünüyorlar ve Muharref İncil'de de bu krallık yeniden kurulduğunda insanlar cennete gitmek üzerine toparlandıklarında Tanrı'nın yanında haşa onun oğlunun bir makamda oturacağını beyan ediyorlar. Bu makamın üstünlüğü ve niteliği hakkında Hz. İsa Efendimizin verdiği beyanatların muharref bir usulle değiştirilmesi ona çok fazla bir yücelik atfedilerek onu oğul isnadıyla tekfir noktasına gidilmesi bu noktada makamı Mahmud'un diğer dinlerde de işaretleri olduğunu bizlere göstermektedir. Ancak bu incelik bizlere takdir ve taksim arasındaki ince çizgi hakkında da bilgi verir. Allahu Zülcelal'in levh-i mahfuzda takdim ettiği her şey Allah Resulü'nün dualarıyla taksim edilmiştir. Bu taksimat-ı ilahi Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın makamı Mahmud'dan aldığı güç ve büyük bir hakikattir. Bu hakikat Elbette birazdan ve bir sonraki derste anlatacağımız üzere Sidretül Münteha'nın yaratılışına işaret ediyor olacaktı. Allahu Zülcelal'in sevgilisiyle buluşacağı alanın mevcudiyeti Makam-ı Mahmud'un bir özü niteliğinde olmalıydı. Makam-ı Mahmud bütün alemlerde bütün peygamberlerin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama anabilmesinin işaretiydi. Biliyorsunuz ki Hz. Adem Efendimiz ki cennetten çıkış noktasını anlatırken ifade edeceğiz. Cennetin büyük kapısında Allah Resulü'nün adını görmüştü. Tabii ki oraya kadar daha gördüğü çok şey vardı. Çünkü Makama Mahmud'dan o da haberdardı. Bütün alemlerin haberdar olduğu Makama Mahmud kalu bela aşamasına geldiğimizde göreceğimiz üzere ruhların tecelliyatının başlamış olduğu bir başka noktaydı. Dolayısıyla Makamı Mahmud Sidretül Münteha ağacının bir noktadan onun yaratılışına vesile olmuş ve bütün alemlerde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hakk'ın müjdelediği, müjdelediyse ona ikram ettiği bazı hakikatleri bir yere kadar sakladığının da sırlı bir ifadesini taşımaktaydı. Allah Zülcelal'in yaratmış olduğu bu makamı Mahmud, bütün insanlık ve alemin tabiri caizse müjde-i rahmaniden aldığı bir şifa niteliğiydi. Zira yaratılacak her şeyin üzerindeki mükellefiyet kendisine takdir edilmiş rahmet karşısında eksik ve nakıs olacak. Buna rağmen Allah Zülcelal'in rahmeti ise bu makamı Mahmud'un özünden doğan bir hakikat ve hikmetle bütün ümmete nail edilmişti. Bizler de o nail olana gark olmayı niyaz ederiz. Kalın sağlıcakla.